Здесь скучно. А, а, зараза! О да, танцуй! Для революции нужны время, терпение и много острых перьев. Я любого смету с дороги. Я бунтарка с рождения. Я предвестник хаоса. Он неотступно следует за мной по пятам. Нет! Хаос — любимое состояние природы. Только перья летят! Только перья летят! Все бабы хотят Рэйкона. Как будто знают, что с ним делать.